Kabla ya hapo walituambia tulete eh, hoja zetu kwa maandishi. Kwa hivyo tulileta hoja zetu kwa maandishi na hizo hoja natuma, natumaini kwamba wamezi wamezipokea na wamezisoma na watazitafakari. Kwa hivyo sote tumepewa dakika kumi kuongea. Sasa tuongee nini kwenye dakika kumi? <laughs> hoja ziko nyingi Eh? Kwa hiyo ndani ya eh. dakika kumi hakuna ambacho kilichoongelewa? No, un, kwa sababu dakika kumi utaongea nini? Unategemea kwenye situation kama hiyo, unategemea kama kamati ikuuliza maswali kwa mm. sababu ishasoma isha, si ndio? Kwa hivyo ina kama kuna swali lolote linataka kukuuliza ili ufafanue pale walipokuwa hawaja hawajafahamu, lakini huwezi kuongea kuongea hoja mm. zilokuwa extensive za msingi kwenye dakika kumi. Inaweze, inawezekana walishasoma maelezo ya, yenu, lakini mwisho wa siku sasa walioelewa walielewa, pengine mlikuwa mnahitaji kufafanua kila kipengele. Sasa mi nitajuaje wameelewa nini na nini waliokuwa hawajaelewa kama hawajaniuliza nifafanue wapi? Mimi nas, mi nasoma akili za watu, ningekuwa nasoma akili za watu nisingekuwa hapa, si ndio? kusoma akili za mtu sasa, na siwezi mm. huwezi kunipa dakika kumi kufafanua maandishi yaliokuwa moja kaandika ukurasa sita mwingine kaandika ukurasa saba. It's not possible. So nini ambacho wamewaambia baada ya hizo dakika kumi? Labda mlidimandi zaidi ya hapo, na kama mlidimandi mlinyimwa. Why? Kwa nini mlidimandi? Mm-hmm. Si washatoa maamuzi. Mimi siwezi kugombana na kubishana na watu wazima. Wametoa maamuzi yapi? Kwamba kwamba tuna dakika kumi kila moja, basi So nini ambacho wamefikia sasa, eh, maazimio ya mwisho? Wanasema watatoa maamuzi yao. Kwa hiyo mimi nasubiri hayo maamuzi. Wamesema ah. lini? Sijui. Tume tumemsikia mwanasheria wa Yanga anasema hili limeshakwisha, labda muende kasi wao wanaamini limeshaisha. Hii nyiko nikoje? Ah, kwa hivyo yeye mwanasheria Yanga kishaamua kwamba hili washam, kwa hivyo TFF washaamua kwa upande wao wao wanaamini kwa, kwa hapa Tanzania swali limeisha. Kama limeisha, alafu wanasema sisi tuende kasi sio wao waende kasi, sisi tuende kasi. Ndio ndio kasema hivyo kweli? ndio ah, kasema ah, ah, hivyo. Kasema hebu nataka mnieleze mwanasheria. Eh. anasema anaamini kwamba swala hili kwa hapa Tanzania kwenye vyombo mlivyofika limefikia tamati, muende kasi, ama ama sivyo mrejee kwenye klabu kama mchezaji aweze kuzungumza namna ya kuweza kutengeneza mkataba. Hapa tulipokuja leo hakuna maana yote, ndio alivyosema au sijaelewa? Hapana, hajasema hivyo kwa sababu sijaelewa. Anasema eh. kwa hapa Tanzania mmekuja kwenye kamati ya wachezaji, hadhi ya wachezaji, wao wana uwezo mkubwa yaani wa tafsiri ya kushinda. Kwa hiyo nyinyi ili mshinde ah, mnatakiwa kwenda kasi. Kwa hivyo kasema kwamba wao wana uwezo mkubwa wa kushinda hapa tafsiri ya maneno labda tafsiri yako unaionaje kwa kauli ah, ah, mimi sijui kwa sababu mimi sijamsikia. Nyinyi ndio mlomsikia, nyinyi ndio mnanukuu, mimi siwezi. Ndio maana nataka kujua tafsiri yenu ni nini. Basi pengine okay, pengine la mwisho sasa, labda ni Fatma, eh, ulichomuuliza ni kwamba eh. wamefikia nini? Sema kwa Tanzania swala hili limeshaisha, labda waende kasi, kwa kauli hiyo tu. Ah, kwa hivyo labda sisi tuende kasi, sio wao, ah, sio wao. Okay, haya, mshaelewa. Eh, nini mwende kasi, mnaona nafasi kwenda kasi. <laughs> Maamuzi hajatoka, tunajuaje nani kashinda nani hajashinda? Kawaida hmm. mtu alioshinda hakati rufaa. Sasa mkiniambia kwamba sisi tuende kazi eh, wakati wakati maamuzi hayajatoka kama kwamba mwanasheria ya Yanga anasema sisi tuende kasi, ndio mnavyosema, si ndio? Ndio kasema na sisi tumemnukuu hivyo kwamba nyinyi tuende kasi. Hapa limeisha kawaida. Hmm. Kasi ni mahali unakwenda kama kukata rufaa hivi eh. Sasa kawaida aloshinda hakati rufaa. Sasa yeye anajuaje kwamba yeye kashinda? Ah, labda kuna eh, kitu ambacho eh, kwamba yeye haendi, haendi hana sababu ya kwenda kasi. Hmm. Kwa nini yeye ana hakika kwamba sisi ndio tunakwenda kasi? Umenelewa eh? Ndio. Mm. Okay. Very interesting. Wamefungua milango, wamesema kama ah. Faisal iko tayari arejee kambini ama nyinyi muende kwenye meza moja muweze kuzungumza. Ah, mimi mimi yanoni yanoni pale hii sasa hivi ni hiyo kauli kwamba kama hawataki waende wao kasi. Ah, yeye anajuaje? sisi ndio tutakuwa warufaani na sio yeye. Labda kuuliza hata hmm? sijua mwenyewe, mimi sijui. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo sasa madam hapa tuondoke na nini sisi waandishi wa habari hapa katika Sijui mtaondoka na kamera zenu, mtaondoka na wewe zenu, mtaondoka na mtaondoka na nini hizi? kwa Upande wenu nyinyi, upande wenu. Tunasubiri, tunasubiri maamuzi. Na wamesema lini maamuzi? Sijui. Bi Fatma, watazitoa kwenye Twitter. Okay. Mwisho Bi Fatma anakuja. Jamani, tusogeni, Faisal anakuja, jamani. kwa vipi? Anazungumzia kwamba ni kitu gani ambacho awali hamkukisikiliza. TFF wanasema wao chini ya kumi 74 14 kwamba huwezi ukavunja mkataba mm. bila ya idhini yao okay? ukiwa eh, mchezaji au ukiwa eh, club. Kwa hivyo tukasema sawa, na last time walisema huu mkataba haujavunjwa. Okay, basi tutakuja hapa ili tupate idhini yenu kuvunja. Eh? mm -hmm. eh? Basi tusikilize hiyo idhini, kama tutaipata ah, hatutoipata. Sasa swali la Yanga ni hili ah, ah, hawawezi kurudi tena, hawawezi Faisal hawezi kurudi tena kuomba idhini kwa sababu hili jambo mshaliliamua lakini mmeliamua kwamba hana idhini. Mmenelewa? Tunakuelewa. Mm. Sasa mnasema leo hawezi kurudi. Anyway, kuna kuna kuna Kulikuwa na option kwa nini kumruhusu mchezaji arejee tena Yanga kwa nini? Kwa mimi sikilizeni ili niwelezeni Mimi sina eh, uwezo uh, wa kumkataza au kumwambia Sei afanye nini. Sei ni mtu mzima, Sei ana, anaweza kufikiri mwenyewe. Mimi ni namsaidia kwenye kesi, fikra zake na kwa nini katoka Yanga anajua mwenyewe na, na I'm sure kuna siku atakuuliza mm-hmm. sawa, ataweka wazi, lakini mimi huwa namfanyia kazi, namsaidia kufanya hii kazi. Siwezi kusema kwamba yeye atarudi Yanga tena au harudi Yanga tena, hiyo ni matakwa Lakini wewe mara nyingi unapata nafasi ya kukaa na Fei mkizungumza kuhusiana na hili swala, nini hasa nakizungumza kuhusiana na hili tukio? And why, kwa nini mimi hmm. nitakwambia wewe hmm eh, ni mwage hadharani maneno nilokuwa naongea na Faye yaliokuwa confidential mm-hmm. baina ya mimi na Faye. Nitafanya hivyo kweli? Sawa, madam, madam, kuuliza tu, nitafanya hivyo kweli? Eh? Uweze ukafanya. Asante. Madam, madam, madam. Swala la mwisho,